vostro applauso più forte arriva la serramanna ad Alessio Lasio. Buonasera a tutti. sole, sole a Manzano mi fa che intendere Flore Galano, Flore che a te anima mia sempre Deo l'intendo questa eterna che beneita ora cantar em vento entra me in so sentidos meus frima solvido in questa vita plena de amore eu canto un para ti pizza e saluche e dai sottempus ascolta questo coro meo sa tristura escolende in sosocros meos superano est orrende con tutto su cannone sutta questo che non è un intento più in questa vita plena di amore Deo canto un parattie fizza e salute questo coro e salute Che saluche Kerzo stare un paratie Fizza e sapa che tu eses una cura pro amico escutar custo cor Grazie.